Ko tu lieto uzturā, Nika? <laughs> Nu, pat nokrīt. Actually, Miķels vienkārši nopsakstās <laughs> no krē. Miķelin kolaps. Man. Man. Man. Man. Tik jauki. Pamēģināšu vēlreiz. O, kā sāk robots ieslēgties. Nav. Jesus fuck. Zini, ko izdarām tagad? Nē, nē, nē. Tagad... Un tagad e-shuffle. Russian roulette. <laughs> Oké, okay, is mijn eigen, is mijn eigen, is mijn Wat is Oké, oké, oké. Mijn Screen. scream. <laughs> Ik heb hem aangeslapen. Top wat is het man. Ai! Paga, paga, idei, idei, idei. Sì, sì, e se c'è questo? Yeah, riesce? Tu riesce? Non resti riesce? No, no, tu riesce, tu riesce. Is she quick? Okay, I think it's... Oh no. Yes. Давай, три... What do you mean, HP? <laughs> No way, es atradu dīmantus rokot. Nē, man sap... <laughs> Rosals and some bread with cheese. Ko tas nozīmē, Rosals? Viņš viņam taču nepievis. Rosal. <laughs>